primeiro que chega faz a sexta. Se errar, dá chance do segundo fazer o ponto. Número 7. aí vai lá, Vitor. Seis, menos quatro. sete, mais um. Cinco mais cinco menos nove. Chegaram junto. Coloca a bola. Coloca a bola. Opera tá dando tesoura pra desempatar. Olha lá. Pera, meu bem. de adeus já era.